менің де жаным жай таппай қойды жанарымнан жас шыға алмай қиналып тұрмын анашымның жарқын жүзі көз алдымнан кетер емес күлімдеп қарап тұрғандай не болса да алла тағала арғы дүниеден анашымды жарылғай көр бұл дүниеде қиналғаны аз емес арғы дүниеде анашыма мейірімді төккейсің іштей күбірлеп өзімше білген дұғаларымды айтып жан-жақтан үйге әлі де тума-туыстарымыз келіп жатты осындай бір сәтте өзімді осы орынға қойып та үлгердім өлген соң адамдар тек жақсылығыңды ғана ойлап шығарып салады еске алады бірақ тірі кезіңде бірде-бір жақсылығыңды елемейді екен керісінше жаманыңды жаман қасиеттеріңді беске басады көп ұзамай анамды арғы сапарға шығарып салған соң қырқын өткізіп үлгердік ал содан соң әкем үйленемінге көшті оған менің де бауырларым да көңіл күйіміз қатты түсті себебі анамыздың қайтқанына жыл да өткен жоқ ал әкеміздің ісі мынау тіпті анамды арғы дүниеге шығарып саларда соншалықты мұңайған да жоқ барлығын қойшы жарайды еркек қой мүмкін өз-өзін ұстаған шығар үйленсін әрине бірақ ең болмаса жылы өткенде үйленсе болар еді-ау мейлі бәрібір де біздің дегеніміз болмайды әкем өз дегенін жасап көп ұзамай үйленді үйі кішкентай ғана томпақ келіншек сырттай ұнатпай тұрсақ та болашақ анамыз ретінде жанымызға жақын тартқымыз келді жаңадан түскен өгей анамыз бізге жақсы қарады бауырларым қанша бұзықтық жасаса да көтере білді ештеңеге қарамастан бізді өз бауырына басып бұрынғы күйеуінен бала жоқ екен оларды ерте ажырасыпты енді ғана жаңа өмірге қадам басып көзқарасы өзгерген секілді алайда әкемнің күнде ішіп келетіні медеткен анық басында сабырлықпен шыдап жүрген өгей анамның кейін ашуы шыға бастады ақыр аяғында әкем екеуі қатты жандалдасып әкем оны үйден қуып шықты әкем үшінші рет тағы әйел алды ол әйелмен де дәл осылай болды барлығы қорақтың кесірінен екенін әкем көндігер емес қаншама туысымыз әкемді жерден алып жерге салып жатса да қанша мәрет әкем құлаққа ілмей кете беретін әкем сонда да қайтпай төртінші рет үйленді бұл жолғы анамыз ашық жарқын болды соңында бұл да өзгеріп әкемнің ішкеніне шыдай алмай кететін шығар деп қатты уайымдадым алайда олай болмады әкем күнде ішіп келсе де жанына барып оған жәрдемдесіп қанша нәрсе айтса да оны тыңдап сөйлесіп отыратын әкемнің алдындағы екі әйелі ешқашан мұндай болмаған бұл анамызға қарап өзімнің марқұм анам есіме түсті ол кісі де тым сабырлы шайдары жан еді бірақ өгей анамыздың бірінші күйеуінен 18 жасар ұлы мен 11 жасар қызы бар көрінеді ұлын нағашылардың қолына тастап кеткен ал қызы жанында еріп келді кішкентай қарындасымен ойнап екеуі бірден жарасып кетті өтпей отбасылық жағдайымыз дұрысталып қалды әкем де ішпейтінін шығарды бізге үнемі уақыт бөліп бар білгенін үйретіп жүрді бұған қатты таңқалсақ бір жағынан қуандық да бірнеше жылдан соң менен кейінгі қарындасым бір жігіт алып қашып кетті оған қатты ашуланып артынан жеңгелеріммен бірге ағасы ретінде қуып бардым барсам қарындасым мәз-мәйрам болып отыр қуғыншы ретінде мен жанымда туыс әпкеміз жеңгеміз бар бәрін шығарып тастап онымен жақсылап сөйлеспекші болдық барлығы бөлмеден шығып бізді аңдып тұр бар ойлары қызды айнатып, әкетіп қалмас екен деп тұрғандары анық қарындасымның бағыл болжанған мұндай жүзін көріп қатты қуанып тұрсам да бір жағы үйден жыраққа өз үйінен кеткеніне көңілім түсіп тұр ағатай мені кешіріңіз ренжімеңіздер мен өз бақытымды таптым дәуренмен ғана болашағым жарқын болады жаным-ау қарындасым әлі ерте емес пе жақсылап ойландың ба аға мен ойланып өз шешімімді қабылдап қойдым ең бастысы не екенін білесіз бе жоқ білмедім не екен? ең бастысы дәурен әкем сияқты арақ ішпейді тіпті темекі де тартпайды қарындасымның бұл сөзі мені қатты қуантты құдалар қуғыншылар деп біраз көңіл көтеріп дастарханға отырдық үйлері де жақсы адамдарды да өте жайдар екен барлығы реттелген соң онымен де қоштасып үйге қайттық көп замай маған әкем әй сен келін әкел ертерек немере сүйейін деді өзімнің нақты сөйлесіп жүрген қызым болмағандықтан жан-жақтан іздей бастадым әдетіміз ғой таңдап жүріп аламыз ақыры өзімізден төрт сағат ары тұратын жерден бір қызды сырттай ұнаттым нағашыларымның ауылында жұмыс жасайды екен сол жердегі таныс адамдардан бірден нөмірін сұрастырып тауып алдым өзі ұзын бойлы түрі келіскен қыз екен оны бір апта сырттай бақылап жүрдім соңында бір рет жолықтық одан ертесіне таңғы беске дейін сөйлесіп іштегі жан дүниесіндегі толқынысымызды айттық біраз жер тарқастық оның маған деген көңілі ерекше ұнады себебі мені түсінеді сенеді жұмысқа апарып тастаймын деп ертесіне таңғы жетіде алып кеттім содан тіке үйге қарай тарттым жанымда екі жолдас баламды салып алған оларға тыныштық бермей ұрып тепкілеп жылап жатыр олай оны бұлай жасайды деп ойламадым сөйлескеніне қарап алып қашса көнер деп ойладым бірақ оны өзіне тікелей айтпаған едім енді не болар екен деп оймен жүйткіп машинамды айдап келемін үйге келген соң оны әзер кіргіздік жылай-жылай қабақтары ісіп кеткен маған қарап әбден айқайлады мен оқуымды енді ғана бітіріп жұмыс жасап жатыр едім ғой ата-анам маған сеніммен қарап отыр еді неге бұлай жасадың неге бір ауыз сөз айтпадың деп жан айқайын шығарып жатты бұған көңіл күйім қатты түсті соңында кетемінге салынып есікке қарай жүгіре берді ештеңеге де қараған жоқ алып ұшып қатты жылай бастады жүрегім езіліп қиналып барамын оны қайтадан апарып тастасам ба екен деп те ойланып қалдым бірақ әкем бұл ойымды бұзды оны отырғызып қойды да ей тыңда мені жақсылап тыңда мен сенің болашақ қайнатаң боламын өзіңді дұрыс ұста жылап сықтағаннан ешқандай пайда көрмейсің бақыр шақыр бірақ сен енді ешқайда кете алмайсың жанарыңды құрғатып босқа жылай берме ашуға булығып өз-өзіңді шаршатпа менің сөздерімді миыңа құйып ал тыныш көнетін бол ал егер көнбейтін болсаң ренжіме мен өзіме жауап бере алмаймын барамын да әке шешеңді атып кетемін қолымнан келмейді деп ойлама мен бәрін жасаймын деп әкем сол күні тағы ішіп алып жаңа түскен келінін әбден қорқытты әкемнің бұл сөздерінен соң ол үн-түнсіз ғана отырды қолхат жазып бер деген еді оны да жазып берді артынан келген қуғыншыға да әзер жауап беріп көз жасын көрсетпеуге тырысып барлығы жақсы өз еркіммен келдім деп алдады амалсыздан қалған оның жан дүниесін мен ғана түсіп түсініп тұрғандаймын қалғандары келіннің қалғаны жақсы болды әйтпесе жұрттан ұят болады деп қайнатасы жөнге салды деп өзара айтысып жатты ал мен келіншегіме қарауға бетім жоқ жанына жақындауға да батылым бармай жүр ақыры өз-өзімді жиып жанына бардым да әкем үшін де өзім үшін де кешірім сұрады бірақ ол үндемеді беташар өткен соң тұрды да киімдерін ауыстырып үйдің тірлігіне кірісіп кетті шынымды айтсам оған қарап махаббатым үдей түскендей бірақ бұлай ұзаққа созылмады қанша нәрсе болса да маған кешіріммен қарайтын алайда сол кешірімді бағалай алмаған мен сорлы әкемнің жолын қуа бастадым не түрткі болғанын білмеймін бір рет татып көрейінші деп енді одан құтыла алмай келем. келіншегім бір ұл бір қыз туып берді бірақ оны мен сорлы бағаламадым үнемі келіншегімді балаларымның көзінше таяқтың астына алатынмын тіпті соңында балалардың жылаған даусы құлағыма жетіп оларды да ұратын болдым оған шыдамай келіншегім бір жола үйден кетіп қалды ал мен ол кеткен соң екі рет үйленіп үлгердім екі әйелім де бедеу болды мүлдем тумады ал алғашқы келіншегім қазір екінші рет тұрмыс құрған күйеуінен екі ұлы бар төрт балалы ана болып бақытты болып жүр мен тек оны сырттай ғана бақылап жүрмін бірақ жақындай алмаймын айрандай үйіп отырған отбасын бұзғысы келмейді тағы да араққа салынған әкемнің әйелі де кетіп қалды екеумізге қатын жарымады немесе барлығы арақтың кесірінен иә білем, басты кінә өзімізден бірақ барлығы күйіктен ашудан барлығын ұмытқымыз келіп арақты сыңғытамыз бірақ бәрін одан сайын ушықтырып жатқанымызда шаруамыз жоқ бауырларым қазір бірі мектепте болса бірі студент олардың болашағын ойламақ түгіл екі алғаш қосылып ақша түсте араққа жұмсап елге пайдасы жоқ әйтеуір тірі жанбыз бірақ керегінше жұмыс жасап ақша табамыз ал демалыс кезінде ішумен бас жазумен уақыт өтеді осылай жүріп сопа басым сопайып өтпесе болар еді бар бағымнан айырылдым соған ішім ашиды бес күн сау кезімде дені дұрыс адам секілді енді арақты ішпеймін елдер сияқты өмір сүремін деп өзіме қанша мәрте уәде бердім алайда мына арақ деген бәледен арыла алмай қойдым соңы